Ni kelele na shangwe kwa wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hapa katika uwanja wa Temeke, Dar es Salaam, baada ya kumpokea makamu mwenyekiti Tundu Antipas Lissu baada ya kuwasili nchini akitokea uhamishoni ambako alikuwa akiishi kwa miaka miwili na siku kadhaa. Tundu Lissu akiwa katika mkutano hapa Temeke, Dar es Salaam, amezungumzia masuala kadhaa ikiwemo ya kutafuta suluhu za masuala ya kisiasa ili kuhakikisha taifa linakuwa katika umoja, amani na mshikamano. Maisha magumu ni tatizo la kimsingi la kisiasa, halihitaji maombi, halihitaji yale ambayo Mungu ametupa uwezo wa kuyashughulikia. Tusim, tusimbebeshe Mungu mizigo ambayo tuna uwezo nayo. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Freeman Aikaeli Mbowe amesisitiza kwamba chama hicho kwa kushirikiana na vyama vingine vya siasa wataendelea na mazungumzo na serikali ili kuleta suluhu za uhakika za masuala ya kisiasa. Watawala hawawezi kuheshimu wapinzani kama wapinzani hawana kauli, kama wapinzani hawana sauti juu ya wananchi wao, na ndio sababu Chadema tunasema hatutakaa ofisini. Tunawaomba wananchi mshikae, mkasema maridhiano tu yanaendelea, hakuna maridhiano na kazi. Viongozi mbalimbali wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika mkutano huu Temeke, Dar es Salaam, wamesema hatua ya kurejea kwa Tundu Lissu ni ishara kwamba suluhu za kisiasa zinaenda kupatikana. Naamini kabla hata Mheshimiwa Lissu na Mheshimiwa Mbowe hawajatoa kauli, usalama wa taifa watamfikishia salamu rais wataifikishia salamu serikali itoe kauli ni hatua gani za haraka zinazochukuliwa kupunguza bei za bidhaa ambazo zinaongeza ugumu wa maisha kwa wananchi. Karibu nyumbani sana, uwe na amani, uwe na furaha. Watanzania wanakusubiri, sisi tunakusubiri. Sasa aluta continua. Kamanda Lissu, karibu Tanzania, karibu sana wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ACP Mulilo Jumanne Mulilo amesema kwamba kwa mikutano yote ya vyama vya siasa mkoa wa Dar es Salaam kila kitu kitakuwa shwari. Usalama kwa watu ni jukumu letu, watu kufanya mikutano wakiwa salama ni jukumu letu. Kwa hiyo tunachotekeleza ndio hicho. Kutoka katika mkutano huu wa chama cha demokrasia na maendeleo Temeke, Dar es Salaam, Adam Luhomwa, Star TV.